Właśnie dotarła do mnie przesyłka ze Szkocji z firmy McCallum, w której znajdują się drony do nowych dud, tym razem Border Pipesów. To jest w ogóle pierwsza przesyłka, którą dostałem ze Szkocji od firmy McCallum. Czekałem na te dudy w ogóle kilka miesięcy, bo to, było, to są pierwsze w ogóle dudy, które są zrobione dla mnie na zamówienie, sygnowane przez Freda Morrisona, także to są te same dudy, na których gra Fred Morrison. karton, dobra, ważne. Okej, okay. każde drony są tutaj zapakowane osobno. Jakie one są piękne, zakochałem się. Fabryka, jedna z najbardziej znanych, właśnie Macalum, która znajduje się w Kilmarnock w Szkocji, produkuje właśnie te rudy, zarówno small pipesy i border pipesy. Proszę bardzo, są to, co zamawiałem, wszystko się zgadza. Są trzy drony. Wygląda to w ten sposób. Mamy miech. Jeżeli chodzi o jakość, jest bardzo dobrze wykonany. Jest worek. Te drony podłączę do worka. Jest specjalny stok. W tym mogę je umieścić. Tutaj już wcześniej kupiłem. Jest chanter od Border Pipes. Też mogę podłączyć do worka. Sąsiedzi mnie zabiją, bo to jest bardzo głośny instrument. <laughs> Najpierw muszę je nastroić.